मैंने शासन से बात पूछा था हाँ। शासन के पास कोई जवाब नहीं है शासन जवाब नहीं दे पा रहा है नहीं हो पाएगा ना तो, सर तो वही तो आखिर में गलत है तो गलत के लिए हम लड़ेंगे नहीं हम लोगों को बताएंगे नहीं सही बात है कहार को भी एक जात मान ली और उसमें जो दर्द की उपजातियां हैं हम्म। उसको भी तुम जाति मान लिए हाँ। तो तो मान तो लिए तुम हम्म। लेकिन जब देश आजाद हो गया तुम्हारी संवैधानिक व्यवस्था बनी उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अगर भीमर को अलग पिछड़े वर्ग में मान लिया गुड़िया को अलग मान लिया सोरैया को अलग मान लिया हम्म। मल्लाह को पिछड़े वर्ग में डाल दिया हम्म। कौन सी चीज जनजात में तो डाल दिया तो तो एक पहली चीज तो कहा नहीं है कोई हाँ, कोई व्यक्ति कार ऑटोमेटिक खत्म हो गया ना सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाँ, तो। हाँ तो अच्छा तो कहार को क्यों पिछड़े वर्ग में डाल के सबको बगल में रखे हो भाई मतलब सबको जब अलग अलग कर दिया तो तुम कहार है कौन तो ये आपको तो कौन हम वही पूछ मतलब इनके यहाँ इनके जो लक्षण थे इनके लक्षण इस प्रकार से हैं कि इनके यहाँ दारू शराब का सेवन ज्यादा करते हैं लोग हाँ। इस बिरादरी के यहाँ धुरिया बिरादरी के यहाँ यह घरों में पानी भरना गाड़ी का काम करता था मछली मारना मतलब इनके यहाँ इनके जो लक्षण थे इनके लक्षण इस प्रकार से हैं कि इनके यहाँ दारू शराब का सेवन ज्यादा करते हैं लोग इस हाँ। बिरादरी के यहाँ धुरिया बिरादरी के यहाँ यह घरों में पानी भरना उनके यहाँ जो ब्राह्मण ठाकुर लाला हैं कुछ जगह यादव के यहाँ भी कुछ जगह कुर्मियों के यहाँ भी ये लोग बर्तन मांगने का काम करते थे उनके यहाँ बर्तन मांगना पानी भरना मसाला पीसना जो भी करना था वो सब करते थे हम्म। ये खाली इतने था कि बड़े लोगों के यहाँ जो है घरेलू नौकर के बाद काम करते थे खिदमत खाली करते थे उनकी और उनके यहाँ जो खाना बनता था वो बचता था ये लाकर खाते थे ये और वो लोग कुछ खेत दे देते थे कि चलो तुम फलाने हम्म। अच्छा अब उन फलाने तुम जो है एक बीघा में खेत दे दे रहा हूँ उस खेत को करना खाना और मेरे यहाँ बरहो माफी बर्तन माजना मेरा काम करना अब बहुत होगा सौ तो दस बीस पचास तुमको दे भी देंगे हम्म। तो इसलिए वो ये लोग ये ये उनकी पूरी खिदमतगारी करते थे इनके अंदर के बाहर सब कुछ काम उनका ये लोग करते थे और अपना बनाने की कोशिश कभी नहीं की ये लोग ये लोग ये नहीं सोचे कि मेरे पास भी धन हो मेरे पास भी दौलत हो मतलब ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते थे तो इन्हीं के जैसा पेशा भीमर भी किया हाँ, ओके तो धुरिया का पेशा पानी भरना डोली ढोना मछली मारना और घरेलू नौकर की भी भांति काम करना बड़े आदमियों के महिलाओं के संपर्क में रहने के नाते हम्म। इनको मेहरा शब्द भी कहा गया मेहरा हम्म। और उस मेहरा का सुधार रूप महरा हो गया जैसे घर तो कहे ही और कुछ जगह पर इनको कह दिया गया महरा मेहरा शब्द इनको अटपटा लगा हम्म। क्योंकि औरतों के साथ जो व्यक्ति औरतों में काम करता है कोई भी पुरुष हो जो औरतों के काफी नजदीक रहेगा घरों में मेरा मतलब क्या कि औरतों के नजदीक ज्यादा रहना उनके साथ मिलकर काम करना हम्म। तो वो, वो शब्द वो सब मेहरा शब्द जब इनको कुछ अपमान देने लगा तो उसको सुधार नाम दे दिया क्या महारा और हम्म। इनके औरतों को महारा के जो लेडीज थी उसको महरीन कहते थे महरीन तो देसी हम्म। भाषा में गांव में महारा काका और महरिनिया तो एक व्यक्ति का नाम जिसको on the basis of occupation व्यवसाय के नाम पे कहार कहा गया हाँ। मतलब ये डोली ढोने के नाते कहार का मतलब यह है कंधहार मतलब ये कि कंधों पे भार ढोने वाला तो इसको जो है ये ये प्रोफेशन एक धुरिया ही नहीं करता था इस प्रकार का प्रोफेशन मछली मारना पानी भरना डोली ढोना बर्तन मांगना ये काम बाथम भी करता था बोट भी करता था धीवर धुरिया घरुक गोड़िया जयसवार कमकर खरवार महार मल्लाह रैकवार रवानी सिंगड़िया रहा इतने जात के लोग ये प्रोफेशन करते थे और यही प्रोफेशन करने के नाते इन लोगों को कहार कर दिया गया हम्म। तो अब बात आई कि इतने लोगों को जब कहार उसने दर्ज कर दिया तो एक वह उस समय का एक रिजर्वेशन बन गया जब इनके पास कोई रोजी रोटी के साधन नहीं थे तो उस समय के लिए एक आरक्षण ये बन गया कि जो भी व्यक्ति ये प्रोफेशन करता है और उसको सबको कहार नाम से नॉमिनेट किया जाएगा और वो जो है जो व्यक्ति कहार रहेगा उसको घरों में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा मतलब उसको घरों में काम मिल जाएगा हाँ। तो ये सारे लोग अपनी मूल जाति ना बता के उस प्रोफेशनल जात को बताए कि हम हाँ। हम भी कहा हम भी कहा रहे साहब तो ये कहा जब हम भी कहा रहे साहब तो आ मेरे यहाँ बर्तन मालूम मेरे हाथ में मैंने काम मिल जाएगा तुमको मैंने तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था मैं कर दूंगा हम्म। तो वह उसके घरों में जाकर काम करने लगा अब जो घरों में काम करने लगा तो मूल रूप से वो कार्य के नाम पर उसको आरक्षण मिला है हाँ। तो वह उस घरों में काम मतलब उसकी रोजी रोटी चलने लगी उसके पास अब वहाँ कहाँ एजुकेशन की बात आती है कहाँ उसको जो कहाँ वो परेशान है कि नहीं मेरा नागरिक बनना होना चाहिए मेरा ये होना चाहिए मतलब सारे उसके विकास के रास्ते बंद कर दिए ये खाली पेट से मतलब उसका था और तन पे कपड़ा बस इतना ही अब इसके बाद जो है ये धीरे धीरे तमाम सारी जो है रियासतों ने तमाम सारे जो है मुगल और तमाम सारे लोग अपना राज, राज किए इस पर बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी एक सर्वे कराई और सर्वे ये कराई कि उसने जो सर्वे कराया वो सर्वे इनके मूल जात का सर्वे हुआ तो जब हम्म। मूल जात का सर्वे हुआ तो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पहली सर्वे कराई on the basis of occupation तो उसने व्यवसाय का सर्वे कराया व्यवसाय का मतलब को व्यवसाय को उसने एक जाति दे दिया इसमें ऐसा है हम्म। सत्रह परसेंट जो है सत्रह परसेंट को आप क्यों उसका व्यवसाय लिखेंगे अब अगर उसका व्यवसाय लिखे तो उसकी जाँच कैसे हो जाएगी उसमें सारे लोगों का प्रोफेशन एक था हम्म। और उसी को उसने जात से इंडिकेट किया है जैसे उत्पत्ति के आधार पर उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है दिव्या की उत्पत्ति ये है हम्म, हम्म। लेकिन उसने पर्टिकुलर पर्सन की गणना किया है लिखा हम्म। भले है उसमें सप्ताह शीर्षक के लेकिन स्त्री पुरुष की गणना किया है जैसे दुरिया है तो दुरिया में स्त्री कितना पुरुष कितना है और उसका प्रोफेशन कहाँ लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना कि वो सर्वे हुआ था ऑन ऑफ ऑक्यूपेशन ये कहना मतलब है कि एक, एक, दो चीजें कैसे हो सकती है उसी को जाति बना दिया यही तो गलत हुआ ना अच्छा अच्छा जैसे कानून जो कानून जो बनाया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही तो सब सारे कानून बनाए हम्म, हम्म, हम्म, जो जो आज भारत में लागू है हाँ, हाँ, हाँ। तो कहने मतलब ये कि बनाया तो वो जो है वो चीज लिख दिया लेकिन तो उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए वही चीज आप भी उठा कर डाल दिए उसी ने आजाद कहाँ होने दिए आप उसको जब उसी की गुलामी हमारा लिख दिए तो हम आजाद कहाँ हुए और सबको एक ही सूत्र में लिख दिया कि ये यह जो है एक तरफ लिखता है कि जो है ट्राइब एंड कास्ट मैंने उसको कह रहा है कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन आप कहा कहाँ नहीं करा कहाँ कर रहा है हम्म। मतलब पोल्यूटल शब्द कह रहा है मतलब इसका मतलब है कि कहार कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है हाँ, मतलब बहुवचन है कहार हम्म। को भी एक जात मान ली और उसमें जो दर्ज उसकी उपजातियां हैं हम्म। उसको भी तुम जात मान लिए हाँ। तो वो, तो वो मान तो लिए तुम लेकिन जब देश आजाद हो गया तुम्हारी संवैधानिक व्यवस्था बनी उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अगर भीमर को अलग पिछड़े वर्ग में मान लिया गुड़िया को अलग मान लिया सोरैया को अलग मान लिया हम्म। मल्लाह को पिछड़े वर्ग में डाल दिया भूलिया हम्म। कौन सी चीज जनजात में तो डाल दिया तो तो एक पहली चीज तो कहार नहीं है कोई हाँ, कोई व्यक्ति कार ऑटोमेटिक खत्म हो गया ना सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाँ, तो। हाँ तो अच्छा तो कहार को क्यों पिछड़े वर्ग में डाल के सबको बगल में रखे हो भाई मतलब सबको जब अलग अलग कर दिया तो तुम कहार है कौन तो ये आपको बताया कौन हम वही पूछ मैंने शासन से बात पूछा था हाँ। शासन के पास कोई जवाब नहीं है शासन जवाब नहीं दे पा रहा है नहीं हो पाएगा ना तो, सर तो वही तो आखिर में गलत है तो गलत के लिए हम लड़ेंगे नहीं हम लोगों को बताएंगे नहीं सही बात है ये आपका <clears throat> उत्पत्ति के आधार पर क्योंकि भगवान शिव ने गोंडों को भी बनाया और भगवान शिव ने धुरिया को बनाया तो इसलिए धुरिया को गोंड की प्रयास जाति कह दिया गया कि ये यह तो इसी के समतुल्य जाति है धुरिया और ये दोनों इक्वल है क्योंकि एक ही ने बनाया और गोंड नाम जो पड़ा गोंड नाम इससे पड़ा गोंड शब्द केव शब्द से बना है केव केव मतलब होता गुफा हाँ। और और उसी को मॉडिफाई करके केव का कोया बना दिया गया कोया माने कोकून कोकून माने खोल तो जिस प्रकार से कोकून के अंदर कीड़े होते हैं लार्वा होते हैं हाँ। उसी प्रकार से उस केव के अंदर ये गूंड जात के लोग रहते मतलब ये कि इसको कोयवा राष्ट्र कह दिया मतलब गु, गुफाओं का राष्ट्र हाँ। अब क्योंकि हमारे लोग गुफा बना बना के उसमें रहते थे तो उन लोगों को कह दिया गया गुफाओं का राष्ट्र अब गुफाओं का राष्ट्र का मतलब ये हो गया कि ये जो है यह गोंडों का राष्ट्र था और इसी के नाम पर यह कोयवा राष्ट्र पड़ गया मैंने कोया का मतलब होता है गोंड गोंड शब्द से लिया गया कोया तो हम्म। इसलिए जो है इन लोगों को इन लोगों को हमारे धुरिया समाज के लोगों को गोंड के समतुल्य कर दिया गया तो जो जो आदेश जारी हुआ उन्नीस सौ पचास में गोंड को कैमूर और जो है उसी कैमूर के रेंज हाँ में ही रखा गया कानून मान्यता दी गई सत्ताईस जुलाई उन्नीस सौ सतहत्तर से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गोंड को अनुसूचित जाति में डाल दिया गया अब हम हम्म। यही अपनी बात समाप्त करते हैं